أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى مدينة الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرف رزق الإسلام aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'un thème très important, sur la amana. Certes, Allah nous appelle à être véridiques juste envers nous-mêmes et envers tous les mondes. Allah nous, nous ordonne dans la sourate Nisa, disant إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها Certes, Allah vous ordonne de restituer le dépôt aux ayants droit. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Et si vous êtes appelés à juger entre les gens, veuillez juger en toute vérité, en toute justice. إن الله نعم ما يعظكم به C'est la bonne exhortation, c'est la bonne exhortation qu'Allah Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne. Inna Allah ni'imma yazukum bi. Inna Allah kana sami'an basira. Allah subhanahu wa ta'ala est grand auditeur et prévoyant. Frères musulmans, n'oubliez pas, pas qu'Allah a fait descendre un livre pour nous, le Coran pour exposer à nous tout ce qu'Allah veut et ce qu'il ne veut pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Nahl وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون Nous t'avons fait descendre un livre, nous t'avons fait descendre un rappel. Le rappel ici, c'est le Coran. pour que tu exposes aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Et afin qu'ils réfléchissent. Donc, chers frères musulmans, sachez qu'Allah nous a créés pour l'adorer. L'adoration d'Allah est très très chère. Et sachant qu'aussi, nos enfants, nos femmes, nos richesses, ne sont qu'une tentation pour nous. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit de la sourate Anfal واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم Sachez que vos richesses et vos enfants ne sont qu'une tentation pour vous.